No tak tohle to je úplně luxusní rodinka Bělochroše modravýho. To je úplně krasavec z nejkrasavcovatějších. Krásný takovýhle chorošík modrej. No to je ňuňu, je. Yeah. To mi udělalo radost. Ho, ho, ho. To je na čirůvkovišti. Čirůvka fialová už začíná. Tady máme první tři ošťovky, což je dobrý, takže já si myslím, že bude že to vystřelí někdy tak jako, že to vystřelí, no to je prostě jako puš, to, to, to, to je, to je mega,